Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Ну вот, мы с вами немножко уже поучились, потренировались. То есть кто-то уже начал готовить рыболовные сети, снасти под сезон рыболовства. Кто-то еще пока смотрит, кто-то покупает, но ну, на канале, как мы и обещали, начнем рубрику, да, кто в принципе не хочет этим заниматься, у него нету времени. Те, кто уже приобрели или считает, что это дороговато для него, начнем рубрику с вами разыгрывать рыболовные сети. Мы уже попробовали с вами, да, потренировались. Кто-то еще не умеет, кто-то не хочет, кто-то не верит в судьбу что он может выиграть рыболовную сеть. А на данном канале, на данном канале, канал находится на ютубе, ютубе, название канала рыболовные снасти и рыболовные мережи. Показываются, рассказываются моменты по изготовлению рыболовных сетей и таких э, изделий, разнообразных ловушек, рыболовных мереж. На данном канале проходят уроки, небольшие уроки, они будут продолжаться, разнообразие оно всякое будет, что по рыболовным сетям, что по рыболовным мережам. Здесь будут также представлены те моменты, которые любой зритель или пользователь да, интернета, скажем, или непосредственно пользователь компьютера может посмотреть, изучить какие-то моменты для себя, понять и изготовить себе качественную снасть, да, для своего района. А, в данный период времени, то есть есть уже материалы, которые люди непосредственно покупают изделия, которые не хочет заниматься изготовлением каких-либо изделий, у него нет времени, потому что есть большие как бы, предприятия, артели, им проще заказать эти моменты, заказать эти вещи. И есть также люди, у которых что-то не получается, но они бы хотели бы иметь качественную вещь. И в ряде каких-то событий не хватает немножко финансов, да. Мы также рассматриваем на данном канале вопрос э, розыгрышев, конкурсов, да. Выбор победителей. И победители получают хорошие качественные сети, хорошие качественные рыболовные сети, также будут непосредственно представлены хорошие, качественные рыболовные мережи, да, или какие-то своеобразные ловушки. Э, в данных конкурсах будут э, разные сети, разные рыболовные сети. И именно сети уже сделаны и выполнены именно под ваш район проживания. То есть именно под ваш район, под вашу породу рыбы, которую вы ловите, да, вашу непосредственную ячейность и все такие моменты будут для вас предоставлены и организованы. А, думаю, что э, как вы примете участие, да, скажем, более интенсивное участие будет по конкурсам. Значит, больше будем выставлять рыболовных сетей и рыболовных мереж на конкурсы. Если участие будет проходить э, в вялом текущем состоянии, то есть вам нет заинтересованности в данных изделиях или в данных рыболовных сетях, ну, конкурсы будут проходить реже. А если будут выигрывать почаще, будем разыгрывать просто чаще. Какой период времени розыгрыши будет проходить, я вам сказать сейчас не могу что он может каким-то образом, ему повезет, и он ее просто выиграет. Просто выиграет и получит себе в качестве приза, в качестве подарка рыболовные сети, выполненные непосредственно ручным способом. В данный период времени мы с вами начнем с простых рыболовных сетей, а именно начнем с вами разыгрывать жаберную рыболовную сеть или так называемую одностенную рыболовную сеть. Одностенная рыболовную сеть, применение ее разнообразно в разных водоемах нашей российской необъятной страны, Российской Федерации. Сеть будет выполнена непосредственно под ваш район рыбы, непосредственно под породу рыбы, которую вы предпочитаете или в большей степени ловите. Сеть будет выполнена именно под ваш район, заточенная под ваш непосредственно водоем. Будем мы с вами разыгрывать одностенную сеть. Высота ее будет метр восемьдесят. Длина данной сети будет 54 метра. Выполнена она будет непосредственно, право вашего выбора будет, это ячея. Право выбора будет, это материал, капрон, это или леска. Грузовые шнуры будут поставлены до 50 грамм на метр, если это будет необходимо. И непосредственно верхние шнуры будут применяться уже в зависимости от ваших мест. Будет поставлен вверх. Э, данный видеоролик по изготовлению этой сети победителю будет предоставлен. Да, отправка данной сети будет произведена. Э, непосредственно по условиям да, конкурсов. Э, сеть где-то ориентировочно, ну я так затрудняюсь сказать, сколько она в стоимости, смотря в зависимости от каких шнуров, какое сечение, допустим, если по леске или по капрону ячейность опять же, ну где-то ориентировочно, наверное, от 5 до 6, вот так э, по опытовым ценам, от 5 до 6 тысяч рублей будет стоимость данной сети. То есть неплохой как бы пресс, скажем так, да, в нашей степени больше что? Не то, что вас обмануть, да, там, скажем, мы вышли, сделаю непосредственно вам это изделие. Больше реклама, да, как эти сети будут ловить э, непосредственно в ваших местах, да, скажем, как она будет ловить рыбу. А, вот вся идея, да. Скажем так же, начнем потом попозже разыгрывать и мережи, но я думаю, что более сложные какие-то дорогие вещи. Ну, конечно, мы будем проводить с вами уже лотереи, да, это уж кому повезет, это будет лотереи. Какие-то такие вещи по рыболовным сетям простым, там, скажем, э, мы будем просто их разыгрывать. Так же, как на канале начали рубрику там по спортивному рыболовству, которому необходимо там непосредственно леска, там рыболовные шнуры, Э, пожалуйста, в дальнейшем, я думаю, что там что-нибудь небольшое мы разыграем там спиннинг, там что-нибудь катушку, там какие-то такие вещи для спортивного рыболовства мы просто с вами в дальнейшем разыграем. Э, сегодня, значит, это вот мы будем разыгрывать с вами рыболовную одностенную сеть, выполненную непосредственно под ваш район. Ну, в зависимости от того, что, говорю, высотой она будет 1 метр 80 может и будет она каким-то способом сделана непосредственно не нечисто одностенная сеть, чтобы хорошо ловила рыбу. Это уже будет зависеть от того, где победитель, в каком районе он будет проживать. Вернее, проживает. А, для каких мест будем готовить сеть. Участие в конкурсах могут принять любые зрители, подписчики канала. Любые зрители да, э, как непосредственно принять участие, ну, сейчас вот как бы непосредственно на этом видео в уголке справа выскочит вам подсказка. Инструкция, как принять участие на канале. На канале рыболовные снасти и рыболовные мережи. В инструкции полностью рассказано, показано, чтобы принять участие, что необходимо сделать и выдержать условия, то есть если вы выиграете данный какой-то приз. Да, также непосредственно мы будем разыгрывать какие-то вещи, да, и какие-то непосредственно от вас материалы, видеоролики будем просить. Одностенная сеть будет, то есть или капроновая, как я уже сказал, или лесковая. Леска непосредственно монолеска. Скрученную леску пока рассматривать мы с вами не будем. Кто уже немножко на канале или на ютубе, а, то есть видит материалы, уже умеет как-то им пользоваться, но кто-то не умеет пользоваться данным материалами. Значит, э, все непосредственно условия данного конкурса будут находиться в комментариях под этим видеороликом. В комментариях под этим видеороликом будут расписаны условия, чтобы принять участие и выиграть данный приз. Данный приз могут участвовать что люди Российской Федерации, что за рубежом, что непосредственно ближнее зарубежье. Да, пожалуйста, то есть любой зритель или подписчик может принять участие, если он выиграет данный приз. Ему отправят по месту жительства данное изделие, данную рыболовную сеть. А именно сейчас жаберная, <clears throat> жаберная или одностенная рыболовная сеть. Может быть будет в ней какая-то специфика. То ли она будет с карманами провязана, э, то ли непосредственно какие-то моменты там еще в ней будут. Да? Допустим, те же там столбы, может быть, стоят. Пока я не знаю, что это именно будет, но именно жаберно относиться будет к жаберным рыболовным сетям. Принимайте участие, да, будут разыгрываться, то есть, как и говорили на канале, кто не хочет ничего делать или покупать, может просто принять и просто выиграть данные виды сетей. Все, спасибо за внимание, всем хорошего дня, хорошего настроения, удачи выиграть данные призы. Получайте, выигрывайте, пользуйтесь и радуйтесь. Спасибо, до свидания.